Rais wa Urusi Vladimir Putin amekutana na bunge la nchi hiyo kujadili namna ya kukabiliana na vikwazo vya kiuchumi vilivyowekwa na mataifa ya Magharibi wakati huu wa vita kati yake na Ukraine. Rais Putin amekosoa uchokozi wa kiuchumi unaofanywa na madola ya Magharibi kwa pamoja dhidi ya nchi yake na ameahidi kwamba Moscow itachukua hatua madhubuti kukabiliana na uhasama wa kiuchumi wa nchi za Magharibi. Putin alitoa matamshi hayo siku ya Ijumaa alipohutubia wabunge huko St Petersburg na amesema nchi za magharibi zikiongozwa na Marekani zimekuwa zikiweka vikwazo vingi vya kiuchumi dhidi ya Urusi tangu mwezi Februari mwaka jana wakati nchi hiyo ilipoanza operesheni yake maalum ya kijeshi katika nchi jirani ya Ukraine. Russia imelaani vikwazo hivyo huku ikikosoa vikali hatua ya madola ya magharibi kuipa Ukraine silaha na kusema hatua hizo hazina faida yoyote isipokuwa kurefusha muda wa mzozo. Aidha, Putin aliwataka wabunge wa nchi hiyo na mamlaka nyingine kuchukua hatua za kukabiliana na uhasama wa kiuchumi wa madola ya magharibi. Amewahimiza kuundwa kwa msingi wa maendeleo ya muda mrefu huru na yenye mafanikio kwa Russia. Halikadhalika, Vladimir Putin, rais wa Urusi, amesisitiza kwamba Russia haitatii sheria ambazo zimetungwa na watu wengine. Amesema kwamba Urusi itatii sheria zake ambazo imezitunga zenyewe na sio kufuata kile kinachozungumzwa na watu wa Magharibi. Anasema kwamba washirika wa zamani wa Urusi katika baadhi ya nchi wanaharibu kwa ujanja mfumo wa kisheria wakijaribu kulazimisha maoni yao na kile kinachoitwa sheria kwa kila mtu. Aliongeza kuwa sheria kama hizo zimeathiri diplomasia ya kimataifa huku akisisitiza kwamba Russia haitafuata sheria zao. Wakati huo huo, amesema Russia haitachukua hatua za kijinga kujitenga na amefafanua nukta hiyo kwa kusema Hatutajitenga, kinyume chake tutapanua mahusiano ya kisayansi na yenye manufaa kwa pande zote ambazo ni marafiki za Eurasia, Afrika, Amerika ya Kusini na maeneo yote. Urusi wakati huu imezidi kujitanua katika mataifa mengi ya Ulaya pamoja pia na ya Asia, lakini pia hata Afrika na maeneo mengine ya Latin America. Hata hivyo, vikwazo vya nchi za magharibi kwa Urusi, Putin amesema vilikuwa vikichochea mzozo wa kimataifa ambao ungeweza kushambulia Umoja wa Ulaya na kusababisha njaa kwa baadhi ya nchi masikini zaidi duniani. Lawama kwa hili ni kwa wasomi wa nchi za Magharibi ambao wako tayari kutoa adhabu ulimwenguni kote ili kudumisha utawala wao wa kimataifa, Putin alisema moja kati ya mikutano ya kiserikali ambao uliendezwa katika televisheni kuhusu uchumi. Bado Vladimir Putin anasema Urusi ilikuwa ikikabiliana na shinikizo Urusi inakabiliana kwa ujasiri na changamoto za nje kutokana na sera zinazowajibika za uchumi mkuu za miaka ya hivi karibuni na maamuzi ya kimfumo ya kuimarisha uhuru wa kiuchumi, kiteknolojia na usalama wa chakula. Jaribio la nchi za Magharibi kuitenga kiuchumi Urusi, mojawapo ya wazalishaji wakubwa wa maliasili duniani, limesukuma uchumi wa dunia katika maji ambayo hajatambulika na kupanda kwa bei ya chakula na nishati. Urusi itanusurika uchumi wake endapo Urusi itanusurika kiuchumi ambapo iko mbioni kupata kandarasi kwa zaidi ya asilimia mbili kwa mwaka uliopita mbili na kwa mwaka huu. Aidha, inadaiwa pia pato la taifa walau limeshuka, lakini tofauti na nchi za Magharibi.